Sveiki, mėlyjeji, sveiki, brangieji. Šį kartą iško kanaliuke apie tai, kodėl teisininkai tokie malonūs, bet mes vis tiek jų bijome. Kad su teisininkais geriau tik gražiuoju arba iš vis neprasidėti, žino kiekvienas. Tačiau tik nedaugelis domėjosi, kokia to priežastis. O ji, kaip ir beveik viskas tiško kanaliuke, yra susijusi su kalba. Bet kuris Teisinį išsilavinimą įgyja žmogus puikiai išmano žodžio vertę. O geriausi advokatai net painiausias tarptautinio arbitražo bylas laimi užsikabinę už vienintelio neatsargaus žodžio ar net ne vietoje padėto kablelio. Labiau patyrę kanaliuko žiūrovai tikriausiai prisimena Rusijos imperatoriui Petrui I priskiriamą legendinę frazę. Būsi negalima pasigailėti kuri puikiai atspindi kalbos niuansų svarbą, sprendžiant net gyvybės ir mirties klausimus. Akivaizdu, viską lemia tai, į ką susitelksi. O teisininkų akis ilgus metus praktiškai treniruojama pastebėti ir susitelkti į tuos, kad ir menkiausius niuansus, kurie gali persverti temidės varstyklių lėkštelę į priešingą pusę. Tuo tarpu dauguma žmonių į kalbinius niuansus dėmesio apskritai nelinkia kreipti ir ypatingo jautrumo kalbai, žodžių prasmiai ar jų eiliškumui iš viso neugdo. Todėl susidūrę su teisininkais dažniausiai neturi jokių galimybių laimėti teisinio žodžių mūšio. Iš čia ir visa baime Kaip jau nekartą įsitikinote, kalba visgi yra galinga jėga. O kad tos jėgos įgytum, svarbu pasirūpinti keletų paprastų, tačiau be galo paveikių dalykų, kuriuos rekomenduoja šių laikų psichologijos žvaigždė populiariausios mūsų amžioje knygos autorius Jordanas Petersonas. Pirmiausia, kasdien skirkite laiko paskaityti ir rašyti. Skaitykite auksines pasaulio bibliotekų kolekcijas – didžiųjų autorių knygas. Rinkitės tas iš jų, kurios svarbios ir vertingos jums. Taip netruksite prisikaupti vertingos išminties ir tapsite daugybėje sričių kompetentingų autoritetų, į kurio mintimis užpildytų žodžius įsiklauso visi. Išmokite aiškiai dėstyti mintis ir tiksliai žodžiais perteikti tai, ką norite pasakyti. Suimkite savo kalbą į rankas, kad ji paklustų jums. Kitaip tariant, tobulinkite iškalbą, gebėjimą kalbėti taikliai ir aiškiai bet kokiai auditorijai. Ir kuo labiau būsite apsiskaitę, tuo lengviau ir greičiau tapsite neįveikiamais didmeistrais bet kurioje diskusijoje. Atminkite, išlavinta kalba yra jėga ir įtaka. O kad įtaka būtų išliekanti, visur ir visada vadovaukitės principu Visur laimiu tam, kad laimėtų visi aplink mane. Gerai įvaldę kalbą, turėdami neišsiemiamų žinių bagažą ir išminties, visuotinio gėrio labui gebėsite įveikti bet kokią užduotį, jei matysite prasme iš sielos gelmių siekti gėrio visiems. Viso to mokoma ir Michaelio metode kurio mentoriai šią žinią paveikiai perduoda savo mokiniams ir jos vedini žengia gyvenimo keliu. O ir vertėjų biuros magistrai kalbiniams niuansams visada lenkia galvą, nes jie vertėjų gyvybės ir mirties reikalas. Štai kokios galios turi kalba ir štai kodėl teisininkai tokie galingi. Gera žinia ta, kad visą tai galite ir jūs. Tai reikia žiūrėti tiško kanaliuką, bandyti ir jums pavyks. O gal patiks? Na, iš pradžių patiks, o po to ir pavyks. Šiandien tiek, o kitoje laidoje apie krikščioniškas rokenrolo ištakas. Iki.